Hey, 我 fight strong, I cook your bitch. Ah, bitch stay away, hate me. 努力了，啊！征服你们这群乡亲们，只要一首歌。征服你们这群乡亲们，只要一首歌。一桶香槟。 穿上几打的吕布，闹一发疯马步，留的人数。善于冲数，必须来个噗噗，只会装 G，还有 Q 小切客，Kill you no mercy，还有辅助黑了。跟他们聊西安，就要我命。但聊起 r a p p e r 口水。 <laughs> I got my gun. Fuck that trigger, pussy boy. 我们疯，狐假虎威比政府还破，计划先跑红了，到处磕头，没人追求还是被现实扣留。当初与当初与所有依恋，现在与现在与老是摆烂。All rap，做出来的货像是关于河南班 All set，当年一三零一整一代三零一会被米狗瞧不起，没艺没艺全靠逼，没艺只会调音都搞不定，拿假象都想要炫。 娘炮也想要变，戏颜色不是交朋友，就是群乡里在那整，天喊着叫，不需要那些戏说唱后跟风的小丑，都是按混淆的走狗，真是让我臭。就是我 s w a n l l